Minyaka ewu-15 ngaqala ukudla amaphilisi ngo-2007 lapho khona engangazi nokuthi ngadlela amaphilisi futhi kwaqala umntwana emva kokuthi uma wakhe siwashona kwase kuphoqa ukuthi ngimtshene but khona kwaba buhlungwana kwakubuhlungu ngase ngimbuza ukuthi ngoba ngiyi-positive ngayithathaphi yona wase-ke eyangichazela ngase-ke the time engichazele ngabuza ukuthi yena uma wayethathaphi uma noka akatholanga ulwazi lapho ngoba vele uma akasekho ngoba ngaze ngacela nangaphakathi la ukuthi bengisize mhlampe kube nendlela ukuthi mhlampe atsheneke e-right ngoba manje umebuza ukuthi yena i-treatment uzoyidla njalo kuze kube nini Most of the time the parents are scared to tell the children about the HIV state because it has to be told that it's because of them. We can support this process so that the child understands that he needs to get treatment for his life. Sometimes if the disclosure is not done properly, the things can go very bad. We have lost many children because of bad disclosure, because the children just gave up on life. Koranginarisa mangoba huo Flying Sunday.